kino kirekawa aba opposition anti njogera eriko oba engombo eriko e, labisa labisa nateera ku mulundi guno Ah, tukuleetedde nateera mwana muwala ah, shiba kalungi okosaako ne mwana muwala spice diana nga bano nno yensonga esinze okuba nga ateera eyatiikirira okuviira ddala ku nsonga ze babaddeko olunaku olwaleero ah, spice diana ne shiba kalungi ng'okosaako n'abayimbi abalala abaamanyi omuli lidia jasmin edi kenzo fik famaica okosaako palaso bibekul bangi nyonyonyonyo nyini ddala abeegattidde nateera olunaku olwaleero mu kibiina ekimanyikiddwa nga umf uganda musician federation nga kino nno kirina ennamba y'abayimbi bangi nnyonyonyini ddala abakulira era nga abagenda maaso n'okuba nga bakiddukanya olunaku olwaleero okusinzira ku promota balam barugahara ategeezezza n'agamba nti mwana mwala shiba kalungi ye first vice president wa federation eno okussaako ne palaso n'abeera second vice president ate era mwana muwala juliana kanyomozi n'abeera vice president owokusatu enonno si ye ensonga wabula ensonga eri enkulu mu gye tufunyeemu nti emabega koshiba kalungi ne mwana muwala amanyikiddwa nga spice diana babaddemu ne gye twandiise nga beef beef oba olutalo olwomanyi okukuubagana okuyombagana olw'ensonga ezimu oba endala atujukireko ah, katini uh, ah, shiba kalungi yagenda mu maaso naaba nga avumirira ekikolwa spice diana kye yakola ekyokusiba omuyimbi amanyikiddwa nga ritah Rita Hall the Dancehall eh wano yamusiba era manager ruje agenda maso nabanga atera mugalira kulwe nsonge ezimu ezabawo ku show ya Spice Dano ba concert ya Spice Dana kino no chage na maso ne chiwamvuya ni nichileta wi mbere ya digitali nunji wakati wa Shiba ne Spice Dana okwossaako n'abantu abamu abawagizi baabwe uh, space dan agenda mu maaso naliviiringa nga ye bwanyiga left kuba yanyiga left n'alekulira okufolowinga mwana muwala shiba e, eh, bwato ne shiba n'agenda mu maaso nareplyinga lero mwana muwala shiba yakiragako nti nga tewatakirinaako obuzibu era ye n'agenda mu maaso n'alaga nti obukulu bwe bumatalinga okusinga ezo entalo ez'enkoko oba chicken fights bado tunagenda maso na vola space dana kino no uh, uh, teyakute kyakoma okwo yagenda maso na clarifyinga uh, eya nabagamba nti ye tabangako mukwano gwa space dan era tamwetaaga obeera tamwagala wabula ensonga enkulu olunaku olwaleero ke katambi kano akagenda maaso n'okusaasana ku mitimbagano oluvannyuma lw'okujaguza mu federation eno gye babadde bakuliyetinzeewo akyalazenga ah, mwana muwala shiba kalungi ne mwana muwala spice dana ate era abazemu ne baba reunitinga oba ne baddamu ne bakolagana oluvannyuma lw'okuwulira ennyimba ez'enjawulo omuli simpoman nga mwana muwala shiba ali mu kuluzinirako Hey, ng'alagira ddala talina buzibu okussaako n'oluyimba olumanyikiddwa nga nkujjukira lwa shiba nga mwana muwala spacedana naye ali mu kulubiibizaako kino nno kyalagidde ddala nti waliwo enkolagana nateera yagenze maaso n'okunywezebwa okussaako n'okugjawo entalo ziri ezabadde zigenda maaso bagenze maaso ne bazina mu ssanyu mwabaddeko omwana wa karo, karo nantongo amwaddeko ah, omukyala amanyikiddwa nga namukyala amanyikiddwa nga chance nolubega okusaako ne lidia jasmin e, eh, n'abakyala bangi banono nga badde bali mukitwanisenga ka after party ah, ka federation yabwene ya music ah, federation yabwene ya music erimu ababede bangi omuli balam barugahara era ng'ono akwataganira ah, wamu ne mwana mulenzi geno ah, salim sale bamusajja mukulu geno salim sale okwosaako n'omukyala amanyikiddwa nga ester akampumuza e, bano nno balina projects nyingi ze batambuza okwekuli ne mk project oba gye twandise mk movement eya eh, muhozi kaine rugaba era nga mwana mulenzi balam tumumanyiko bingi nyonyo y'omu ku bantu bapromota abasemberedde ennyo omukulembeza eggwanga ah, yoweri kaguta museveni okwosaako ne first family okubanga agikwasaganyizaako emirimu egy'enjawulo ah, balamu yagenze maaso n'akakasa abayimbi n'abagamba nti kino ekibiina kyabwe kigenda maaso nnyo nnyo nnyini ddala okubanga kikulaakulana era tekigenda kudda mabega ngaebina bino ebya bulijjo bibadde era genze maaso n'abakakasa nti kyo nga kyo kirimu omulamwa era kigenda kubanga kyongera okuwa ettutumu music industry eye uganda

need rẹ̀ jọra.